负责哎，你看都没有满一送一？有钱真开心，对呀，赚钱真好。自己大。哎，艾你怎么？还好吗？没有人看到吗？没有看到，没有看到。我还是美丽之女哎呦，这跟你又不搭，你惊多哦。嗯，跟我还比较搭。 你没办法驾驭的啦，那个颜色不适合你啦，用了会显黑，妈妈夸龙的，对啊，你太吓人了， <laughs> 你到底选好了吗？哎呀，你不要打断我啦，哦，不然你帮我选呐。左边，可是我比较喜欢右边哎。好好，右边。呃，可是左边好像也不错，到底想怎样啦？哦，我都 OK，不然都买。哎。 可是柜台在那哎，结账。临前留一线，日后好相看。今日这粒支正尔好看，介绍咱就来讲看。这魔法棒一支卖偌济？六百收全，五十收低，过去六支包做会。六支一千，make a friend。哦， <laughs> 要不要自己上班呢？ 这个腮红上面写的就是你的名字哎， <laughs> 真的哦！来来来，哇，你看这个超好推的，不买对不起自己，哇，真的哦！哇，你看还有修容跟打亮哎，你这系列六支都买啦。 这些全部都算他的， <laughs> 我掐死你！你这个海爹！等一下，这只一定可以拯救你的 baby face。好了，你确定不是在整我吗？不然你给观众看一下啊！这就是我家祖传的京剧变脸化妆术。 Huh? 把你画成小 V 脸林志贤了，林志贤啊，全志贤 V。